estamos aqui no mais uma, um ano a Savoy Responde, friozinho hoje, né, o inverno chegando, bom, eu adoro, não sei vocês. E aí, então, aproveitando o dia de hoje, sexta-feira, vamos para a última resposta da semana. A pergunta é da Rita. Ana, no curso básico aprendi que sempre depois da micropigmentação labial acontece a manifestação de herpes. Gostaria de saber o porquê disso acontecer. Oi Rita, bom dia. Não, na realidade não vai ser em todos os lábios. É, o vírus da herpes, praticamente 90% da população possui esse vírus dentro. Algumas pessoas manifestam ao longo da vida o herpes tipo 1 ou tipo 2, né? O mais comum em lábios é o tipo 1. E outras pessoas nunca vão apresentar isso. Então, o ideal é que na ficha de anamnese você pergunte para sua cliente se ela tem ou teve em algum momento da vida e pergunte a ela qual é o medicamento que ela tem o hábito de usar quando ela está com o herpes ativo. E aí na orientação a gente pede para que ela é, se cuide uma semana antes do procedimento, como se ela tivesse com a maior herpes da vida dela. E durante o processo de cicatrização, pós a, a micropigmentação, a gente vai intercalando o cicatrizante e o, a pomadinha que ela tem o hábito de usar. Então, não tem por que fazer se ela cuidar bonitinho, o herpes vai vir com certeza, mesmo ela tomando o remédio antes, mas ele vem de uma forma mais branda, de um, uma forma mais suave e talvez nem é, remova o pigmento daquela região. O importante é sempre, é sempre a gente ver na anamnese, fazer, porque corre o risco de não pegar nada e a boca dela ficar muito machucada e orientar aquelas que acham que não tem, porque algumas pessoas já tiveram a herpes, mas confundem com febre de intestino, que também dá né, as, as feridinhas no lábio em algumas pessoas. Então, caso ela tenha tido e não saiba, com certeza ele vai aparecer, ok? Outra coisa importante do, salientar, que aquelas que têm herpes sempre no mesmo local, provavelmente ela vai ter nesse local. Porque quando o organismo começa a ter a inflamação comum, né, brigando com aquele pigmento que ele quer cicatrizar, ela tem a epidemia e esse estado febril né, de calor faz com que o herpes brote. Ou também uma baixa resistência imunológica, se ela tomar sol em cima de um ferimento. Então é importante saber que se ela tem em um local, ele vai sair aqui. Agora, se cada hora estoura em um local, provavelmente ela vai ficar com aquela boca como se fosse uma couve-flor. <laughs> Aí dá, é melhor não fazer nesse caso, tá bom? Espero ter te ajudado. Qualquer coisa, chama aqui que a gente responde. Um beijo, bom final de semana a todos.